pela Secretaria Estadual de Cultura. ilustrar, depois de ilustrar, escrever, depois de escrever, e ler para a turma e colocar na rede social. E a nossa língua artesanal do Brasil será uma das atrações da 23ª Feira Pan-Amazônica do Rio. O evento começa no dia 24 de agosto, mas antes rolou um bate-papo entre a Secretaria de Cultura e os educadores do Estado. A gente precisa fazer uma conexão cada vez mais fina com a sala de aula. É nesse espaço Radiofônica, a feira deste ano vai dar destaque maior para a produção literária regional. Serão dois grandes e merecidos estandes, um para a Academia Paraense de Letras e o outro para os escritores locais, que terão espaço para divulgar assistente ao é dialogar. Né? Então, primeiro, é né, um conceito da, da, da feira que perpassava apenas para a questão da, livraria, dos livros, etc. E a gente aqui o discurso, da fala, a voz da mulher, nós povos originários, afro-brasileiros, são, são segmentos da, da criação literária que a gente tenta puxar para o foco da atenção. E não necessariamente escritores.